可以拍烤乳猪吗？烤乳猪可以啊，但你要好己烤。加油！烤乳猪。喂，请问你们有烤乳猪吗？哦，有是不是？那那那那有代烤服务吗？有。哦，哦，好哦，那那我要订。会太花绿色眼睛。 <laughs> 请赞个，请订阅，请刷盖小和你收有的朋友哦。一转眼之间，我们就要来吃烤乳猪了。但是我必须要说，我真的是雨神呢，因为呢，今天呢早上体感温度是四十六度，现在是四十四度，给你们看一下，四十四度，这样就算了。你知道吗？现在正在飘着雨。 飘着雨，今天是星期。我真的是个雨神，我到哪里不是阴天就是下雨。但没有关系，就算是下雨天，也不会浇灭我们想要吃烤乳猪的心。你们有没有听到“叮叮咚咚”？就是我们师傅已经在准备了，期待我们的猪猪。需要拍一下。 跑步吗？要不要一起吃？师傅，你有遇过你在烤乳猪的时候，旁边你要开记者会，大家就一直盯着你看吗？这是第一次。那师傅，你你现在如果立刻脑子出现，你知道的拍网络影片的有谁？ 我之前常看那个含羞草。哦，含羞草吗？对，草烟，草烟。对，那那再一个嘞，圈圈进行时。可以，可以的，可以圈圈圈圈。而且它现在大出油。对啊。师傅拿起刷子，师师傅你要干嘛？没有，把它的油把它均匀的抹在它身上。哦，均匀的抹在它身上。让它的油在烤。 他在抱。嗯。哦，这个鱼。师傅，你在干嘛？看它皮有没有硬，够硬的话就把它剪掉一些。你可以先试试看这个皮，看看。那我就先咬一口。 哎，我本来是想说不会很硬很难咬，就不会。咬下去的时候，有点像那种饼干，你知道吗？然后它那个油脂很香哎，是师是很好吃。啊，师傅你，你很费呢，我站在这里，然后就一直拿吃的。要如果酒烤肉，我就是这样子。我说哎，有什么好的？哦，还没是不是？嗯，好，没关系。那我就默默就飘走。但我也不会说我想要吃什么，因为这样是不对的。因为你知道烤肉的人最喜。 所以，我们不能要求就要烤，我们就晃过来看一下。哎，师傅，我来了。箱被收纸箱收起来了。箱丢了。可以吗？可以吗？可以。好好好好。我觉得我现在是猪皮女王。我来了。 业无名门，我们开始放，就抽就抽，从来没有烟雾弹。我很会唱歌呢，知道吗？是啊。真的认真。嗯。有有参加过比赛的。哦。有认证过的。有认证过的。各林国中歌唱比赛。 <laughs> 真的没有台风吗？现在是不是比较像是在闷熟的阶段？对，就是把它烤，那个油把它逼出来。哎，为什么烤乳猪不用刷酱？ 酱有，但是因为它本身已经有调味，就不要。如果你们要调酱的话，就可以在快好的时候再调酱，没关系。或者是在吃的时候沾酱也可以。师傅在先夹了一块给我。胶原蛋白，师傅很好吃呢。好吃啊。我不知道你们可不可以接受，因为它比较油一点点，但我很喜欢，因为我是肥肉控。路边啃猪皮的女生有没有看过？没有，现在有。 第一次见到，じめまして。可以差不多，可以啊，可以一起过，一起过。好辛苦你了，好谢谢，谢师傅，谢谢。 烤好了，然后既然都烤好了，请工作人员来吃吃看好了。但是因为师傅有说他的头烤的比较没有，因为我很喜欢吃油脂比较多，他没有烤到非常的，就是比较收干，所以它会比较油一点点，可以吃吃看。我们每边脸看起来很害怕，不知道为什么，这不会太油吗？对你来说可以可以。 它很油，它很香哎，很香吗？那那是我觉得，我我我比较喜欢再干一点点，再干一点点。因为我有发现跟蛇碗的烤出来的感觉比较不一样，因为刚边烤的时候，师傅怕它那个皮呀太焦，所以会边会减。所以我烤完出来，它虽然有点像六回，可吃起来的味道其实很棒，好好吃哦。吃起来有那种，你有听到那个脆脆的声音吗？它这个有皮又有那个油脂，然后又有瘦肉的地方。 人家烧腊店，重点是还是马上烤好的。我们来吃一下腿，坐在这里吃，然后打着雷。我总觉得人家始人不知道为什么？可不可以这样整个扒起？哎，对不起啦！哎，我我刚要扒他这个腿，就肉还在原地啦。腿不愧是精华。 我直接就把整块皮扒掉了，怎么办？哼，还有一点那个猪肉的那个油脂，猪腿真的最好吃，因为它的那个油脂很多，吃起来非常嫩，但是又不像猪头皮一样那个这么的厚的那种油感这么的重，因为毕竟你知道它还是有在走路的那种腿，你知道吗？所以它咬起来还是有一点点口感在里面。哇，你看这个。 这一片这一片都是油，这部位超棒，也靠近腿的地方这个比较嫩的，你看它就是感觉好像纤维感比较明显，可它咬起来其实非常的嫩，你看这个油，好想配白饭哦，这就是完对啊，完整烤乳猪的感觉。 这的意思。来，然我们这是他的手，感觉我有机会可以把整个拔起来。看你有没有很厉害，你看这个手。 跟我想的有点不太一样，是因为我以为猪皮吃起来口感会很脆，有点像饼干，但它其实有点对我来说又有点太硬。我们先看它的那个烤肉酱，就烤肉酱。这应该很多人很害怕这地方对不对？因为很多油油脂。真的如此之厚实的一块肉。 很多蚊子吗？喷一下，喷一下防蚊液。好多蚊子哦，各位。哇，那马杀鸡，好，谢谢。下吧，下吧，停住了吗？哎，天骂嘞，各位，我脸上痣比较多。我以前阿妈都说这是猴型帮癌晒。 但是刚被认为是蚊子，我还是有点伤心。 <laughs> 我发现呢，它吃到比较没有油脂的地方，它就会稍微比较难咬一点。对，就这样。哎，这个好像这个小小棒棒腿的感觉。嗯，哇，几勒！我觉得我衣袖好像被叮了。 我这样看起来是不是很像那种刚运动完之后跑来吃猪肉的人？好，我们现在吃的差不多呢，剩下的皮跟比较肥的地方呢，等下可以慢慢的吃。像我就是刚请师傅不要烤太干，因为我喜欢肥一点。但到最后你看剩这个这个都是油脂的地方，就会吃起来比较容易一点。我们今天这样子总共多少钱？烤乳猪是四千二，然后请师傅来带嗯，我觉得其实蛮有趣的，但我觉得要人多一群会比较有趣，这样子。我们今天也是人多啦。 但只有我一人吃，总觉得有点傻逼戏，你知道不知道为什么？但还好，就是有蚊子跟我一起开 party，因为我现在身上呢，就是你知道，我现在光手就有三四个包了，然后脚上也有三个。好啦，那今天影片就到这，非常感谢大家看我的影片。我们对这只猪要保持着感恩的心，然后也要感谢今天的提供杯啊。好啦，就先这样子，大家记得订阅我啊，拜拜。哎，这这包看起来很大哎。 然后这里，呵，修一下我的肌肉，这里有一个。